Saluton kai bonvenon al nova episodio. Mi volas annonci al vi che estas eh, alia proiecto volanta in la caldrono kiu concernas musicon en esperanto do se vi estas si volemai vi tenu vi annas si volemon kai mi diros kiam mi estos preta por dire tion. Non restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Saluton kai bon venon alia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas kun mediti kun vi sur uh, alia al tiro e la traktajo Esperanto kai volapuk. Uh, kiu trovigas en pagio ducent sestec quin. Se unu foion homo ricevis credon por ia afero, li comenza serciadi en tiu afero diversa in bona in flanco kai kiu serchas tiu compreneble trovas tiu ma pli se li ne estas tre postulema cae anstata o critica analisadi sia introvoin, li estas preta trompadi sin mem, por nur pravigi sian credon en siai proprae oculoi. Carai ciui, altiris mian attenton la esprimo ricevi credon. Do homo ricevas Ricevas tion cae ciam vi ricevas ion vi povas mal accepti gin. Au tute accepti la ocase. Cae la grava fero me pensas estas che oni estu conscia pri la accepto. Post la ricevo. Char... Shaina salmi che quel foie credo estas netro pretai e la livello della consio della homoi. Kai pretio mi vola sin vitinin kun mediti. Dankon provia atento. Gis morgau kai kiel ciam antauen, sen